dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan menjenguh sedikit ah Roblox Horror kita akan bermain ah, Roblox Moka ah ni baru keluar ni Roblox ni jadi tanpa buang masa marilah marilah kita bermain game horror Roblox Moka ni let's go oh chapter 1 ni chapter 1 Uh, Roblox horror memang eh Dia punya bunyi tu jarang tak mengecewakan qué? Kita di tempat gunung berapi. Dalam gunung berapi ke apa ni? Okay, ya, aku ada flashlight aku rasa. Oh, ada. Oh, dah mula dah. Okay, kita ada sprint. Dah mula dah. Alright. First sekali ambos free dia memang padu. Okay. Kita macam terperangkap Dekat dalam gua ni uh, Dan juga hampir-hampir nak selesai tadi Tapi berjaya Jumpa jalan Itu dia Oh ni gua yang dekat main menu tadi lah Woo. Oh asal kabur Asal kabur oh, Dia kabur lah Oh jadi kabur lah Kat sini Masuk ke dalam rumah patutlah kabur. Where am I? Pe, cantik siap rumah ni. Right. Mesti kita dapat kunci. Kunci. Kunci. Kena tekan. Oh, kena tekan. So, ini rumah yang cantik. Bilik yang cantik. Ni gambar siapa ni? Gambar bunga-bunga. Oh, ini semua putih ni. Ada cermin yang tak ada reflection Okay kita akan pergi menyiasat setiap rumah ni Aku rasa dapat tu apa tu Front room key Tandas memburuk dulu Ah sedapnya <laughs> Ini siapa pula ni Ha Ini patung mana pula ni Tapi bersedia lah, cantik eh Game Roblox secantik ini So kita keluar aku rasa kita pakai room key Let's go Woo. Hari yang begitu indah di tengah-tengah Tengok tu rumah kita tu Aku teringat game ni Hei Aku teringat game yang uh, Apa benda tak nama game yang ada rumah besar tu Kita ada Scarecrow Yang mungkin ada petanda sesuatu Aku tak boleh lari kat sini oh. Tu dia Orang-orang Orang Ah ada kunci lah ya? Bunky Baik Aku dah agak lah ada something oh, Aku tersesat dalam ni Alright So itu dia ban yang kita kena pergi Ban Ban Ban <laughs> Aku tak rasa buat guys Sorry Yes oh, Ada kunci lagi belakang ni Masuk-masuk tu nampak kunci Basement key Hmm Sekejap kita check dulu Ban ni ada apa Alright tak ada apa Tapi tadi aku dengar bunyi something tadi Alright So kita akan balik Asal tiba-tiba gelap Oh oh Oh buka buka torchlight buka Eh kenapa ni Oh aku punya sprint eh Aku berasa ada charge Aku yang akan boleh spam je Alright kita gerak Kita gerak kita tinggalkan tempat tu Bahaya Okay Jalan sini. Alright. Okay, belakang tak ada apa-apa. Eh. Kita akan dapat... Eh, tepi ni macam nampak macam cantik pula. Oh, tak boleh. So, kita akan pergi ke basement. Hai, basement! Kejut aku. <sighs> Alright. So, kita dah masuk basement sekarang. Sedialah, guys. Basement time. Okay, ada mentol dia ada suspicious. <gasps> Di belakang potret ni rupanya. Ada jalan rahsia. Wow. Jap. Ini tak nampak sangat ni. Okay. Ah, kau tengok apa yang berlaku sekarang ni? Kau tengok apa tempat ni? Dengan aku tak nampaknya. Kelam tu. Ada tekorak pula. Ada tekorak. Tu dia kuncinya. Ambil, ambil, ambil. Okay, there go. Kena crush punya. Okay, how about... Uh! Eh! We go here. And then we rotate. Okay, jari, jari, jari, Okay? There you go, there you go, there you go. Let's go, let's uh! go. Woo! Yes! Dah masuk lah tu. Yes! Okay, apa jadi bateri? Apa gambar ni? Tu api, api. Ya, ya. Ya, ya. Ah. Ah, bahasa apa ni? Seram tu kat situ. Kena kejar. Open. Do you... Dayat. Okay, ni tak ditembus ke mana-mana. Oh, atas ni, atas ni. Ada rumput-rumput. Kita boleh follow. Laluan apa ni? Right. Tu ada, ada, macam... apa ni? Rumput-rumput egg destroy. ay. Ada egg destroy pula. So aku kena cari telur. Saya mencari telur. Lima ekor telur. Lima ekor eh? Lima biji telur. Mana telur, telur, telur, telur, telur. Ha, tu tu, dah. Hai, master. Kau tengok? Aku mau cakap. Oh ni. Yes. Okay go. One down. Mana telur tadi? Ah. Mana telur tadi? Okay dia buat. Semua lah. Tak ilah Yes. <laughs> yes. Dua. Telur, telur, telur, telur. Let's go. quer. Satu lagi. Dua lagi. Tu dia, Satu lagi. Mana satu lagi telur? Telur ah telur ah telur. Tu dia. Telur telur telur telur. Yes! Run. Run. Run run run run run run. Run run run run. run. lari, lari, lari. Ah! Ah! Yes! Ah! Finally! Ah! binatang ni memang betul binatang punya binatang. Bakar kau di situ. Ah. Aduh, finally dapat juga bakar kelima lima telur, ah, telur, ah, telur ah, tu, telur, telur tu. Dah, dah, dah. Ah. What a game. Alright. Ah, Silong. The ancient evil who once lurked deep within the earth had been sealed. Selfie in the rage of fire and ashes. Bersambung di chapter 2. Yes. So itulah dia guys. Moka. Alright, game ni aku record 40 minit, game ni 10 minit je. Ah, tapi masalahnya game ni memang kena retry nak baca map tu. Lepas tu dia ada bug aku tak tunjuk pun. Tapi overall it's a good horror game untuk first part chapter yang pertama nak set up the story. Ah, tapi sebenarnya binatang tu kira habis agak mati lah kan. So apa apa pun kalau korang minat dengan video ni, korang suka dengan video Roblox Horror ni, kasih like. Okay. Ah, nanti aku boleh buat Roblox Horror yang lain. Kalau korang terkejut juga tadi, Kasih like juga Kalau korang tak suka telur-telur tu Kasih like uh, Jangan lupa untuk subscribe uh, Jangan lupa untuk komen juga Kita jumpa lagi Assalamualaikum Dan bye-bye